Hello dan selamat kembali bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan main demo Minggu lepas kita dah main demo Minggu ni kita akan main satu demo yang bertajuk Broken Veil So game ni diinspirasikan daripada Little Nightmare Kalau korang tahu aku pernah main game tu So tanpa buang masa Recording ready? Let's go Alright macam aku cakap Dia ni macam Little Nightmare Okay Tapi bezanya dia tak ada controller support lagi Ah, jadi kena pakai keyboard. Oh lama masalah sikitlah kalau pakai keyboard. Ya ada orang ke kat situ? Ya Allah, baru start. Baru mula-mula start dah ada orang kat situ. So technically demo lah. Ni kita kat mana ni sebenarnya? Kita kat macam kat rumah anak-anak yatim, asrama. Okay malam-malam asrama cari Maggi. Oh, sebiji macam Little Nightmare, sama je kan. Okay ada orang tua guys tu. Kita cuba untuk melepasi dia. Aku ada main sikit part ni Tapi debarannya masih terasa jugalah Game-game macam ni dia takut bila time kejar-kejar tu lah kan Bye-bye orang tua Tengok TV malam-malam buat apa Aduh okay. Lari ke sini aku rasa Ada orang akan masuk Tak silap So kita pakai hero. Tu tengok Ada ke tak ada Ke tak ada Oh ada ada ada, ada. Ya Allah ah! No no no no No pusing pusing Aduh <laughs> Di masalah tak ada bunyi nampak Tak ada bunyi Okay Slow and steady Bi jalan je kot Gerak lu Okay bye bye pakcik Jumpa lagi So kita sampai dekat uh, Mana ni eh uh, Bilik study Hold A to push Hold hold A Oh Oh Oh Ya Allah Kena lompat rupanya Aduh oh, Kita dah lari daripada rumah ni Kenapa kita lari kat sini Kat sini bukan ada makanan yang sedap ke Rumah asrama je Tak pun ada eksperimen lah ni Kenapalah kita kena lari daripada sini Eh ni macam tempat yang best je Alright panjat lori And then Bye Okay kita dah sampai ke mana ni Kita dari mana ke mana Dengan baju tidurnya Wow, ini macam bandar. Aku dengar bunyi kereta. Ya, ya, ini macam bandar. Uh, push left mouse to push. Itu tu crush. There go. Siapa pula ni? Orang oh, minta sekah ni. Dengan beg sekolahnya. No, kita kena bully. Tidak. Aduh, aduh. Ah. Aduh. Aduh weh Kau tengok tu Gigi dia orang tajam weh Dia orang tiga ni ada kena mengena ke Dengan tempat sebelum ni Ha Eh so kita ada benda Ada bag kat sini Boleh angkat ke Oh Aku dapat something Press F Mouse to control laser Oh So kita boleh guide your guide to reach the high spot. Ah, pergi atas tu. Ah, pergi. Yeah, easy. Alright, easy lah. And then, eh. Oh, kena hole. Nak angkat kena hole. There go. Oh, aku ingat dah pasang. Belah sini dia terpasang terus. Hmm, tak apalah. Press the left mouse button to hold. Okay, there we go. Alright, buka pintu gerak dulu. Terima kasih kucing Meow Alright sekarang kita sampai ke tempat mayat-mayat Bukan Ini adalah tempat <laughs> Ini adalah tempat kinzir Right tempat kinzir Pintu ni boleh buka? Tak boleh So kita kena settlekan puzzle kat sini pula Macam sama je Macam Little Nightmare Kita kena settlekan puzzle Dia horror dia Pak kejam mengejar lah Aku rasa kita baling What? Macam nak baling Space Oh, space. Ui, ada mayat. And kita panjat mayat ni maybe. Panjat mayat. Oh, boleh, boleh. Oh. Ya Allah, pocong ni jatuh pula. Yes, dapat pun. Let's go. Woo! Bergaya. Woo! Geram aku. Uh, kita bergayutlah bersama-sama dengan benda-benda haram ni. Okay. Menuju ke destinasi seterusnya. Ya Kita sampai di mana ni Ui ini tempat kisah sosis Geli siap kau tengok ni Daripada daging tu dia kisah jadi sosis Uh, kau tengok ni Mak ai gelinya apa aku main Main kualiti paling bawah sekali Tapi boleh nampak weh Eh apa aku ambil tu Okay boleh lah Adalah function dia sekejap kan Kena buka button ke apa Geli weh Alright Tolonglah sampai atas Tolonglah Tolonglah Turun apa yang payah sangat sampai atas tu ha? Janganlah <laughs> Janganlah balik belah sana Please Belah sini, belah sini, okay Tulang Tulang Eh, tulang <laughs> Okay, fine, yes Yes Berjaya Jaya guys Aku berjaya Tahu lah tempat ni geli gila weh Okay now We go And progress let's go There we go kita cungkil Cungkil van tu Okay next round Woo Naik van Oh aku teringat yang tu tu Little Nightmare yang apa ni Yang makcik kejar tu Makcik boleh panjang Cikgu cikgu Wait what Hai pakcik Tengah buat apa tu Wuih dia bertukar siap Dia dia apa Digimon ke apa Oh oh oh Gerak lu gerak lu Gerak lu gerak lu Pakcik pakcik tunggu pakcik Pakcik pakcik pakcik pakcik pakcik pakcik pakcik pakcik pakcik pakcik banyak KJ, banyak KJ. Haram, haram, haram, haram. Aduh. Ya eh, eh, aku kat bawah. Eh, aku kat bawah. aku kat bawah guys. Hai. Ui, kau tengok pacik ni. Ya Allah, pacik ni. <laughs> aku boleh kat bawah pula. Okey, okey. Yes, yes. Woo! Finally. Aduh. Eh, tamat dah. Aku punyalah. Beratus-ratus kali nak lepas macam tu je. Pecah dah cerminnya. Macam gitu je. So itulah dia broken wheel guys Kontrol uh, dia agak sedikit teruk sikit Yang ujung-ujung tu Aku harapkan dia akan ada controller support So that aku senang nak grab So nak kata seram tu tak seram lah Dia lebih kepada menyakitkan hati Okay yang lompat last tu aku berapa puluh kali try Itulah dia terima kasih kerana menonton Kalau korang suka dengan video ni korang like lah Video hari ni tak seram langsung Okay menyakitkan hati tapi tak apalah aku upload juga. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.